Dengan berkat karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada malam yang sangat berbahagia ini. Dan saya dan kepada al-sahabat beliau yang seiring bahu seayun langkah untuk mempertegaskan kalimatul haq yakni kalimat la ilaha illallah Muhammadur rasulullah dan kepada ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin dan ulama yang muhtabar sebagai sirajan munira lampu penerang bagi umat manusia sesungguh berat baginya penderitaan yang kau alami. Sesungguh berat kesusahan baginya yang kau alami. Sebelum kau merasakan susah, dia lebih dahulu susah. Sebelum kau merasakan menderita, dia lebih dahulu menderita. Hari alaikum, dia menjaga terkejut bertanya malaikat itu pun menjawab, "Iya, iya wahai Muhammad, akulah yang bisa menghitungkan air hujan yang turun di atas bumi wahai Muhammad." Lalu Nabi pun Nabi Muhammad pun bertanya kembali kepada malaikat tersebut, "Wahai malaikat, apa kekuranganmu dengan jari-jari ini? Dengan jari-jari yang diberikan Allah Subhanahu wa taala?" Lalu malaikat itu pun menjawab, "Wahai Muhammad, aku bisa menghitungkan air hujan yang turun di atas bumi wahai Muhammad, tapi aku tidak bisa menghitungkan Allah Subhanahu Kalau kita mau bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita banyak pahala ahabbani dia mencintaiku. Man ahabbani barang siapa yang mencintaiku. Mai kana mai fil jannah. Dia bersamaku dalam syurga. Dia bersamaku dalam syurga. Dan kesimpulan kita yang bisa kita ambil dalam pidato singkat ini yaitu adalah kita